ያዘጋጃ ስለሚወዳቸው እኮ እግዚአብሔር ይልቁንስ የሚወደው ሰው ብቻ ሳይሆን ፍጥረትን ሁሉ ይወዳል። የሚለይ አይደለም፣ ወሰኛ አይደለም፣ ዘረኛ አይደለም፣ አድመኛ አይደለም። እግዚአብሔር የሚወደው ፍጥረቱን ሁሉ የእጁን ሥራዎች ሁሉ ይወዳል። እነሱስ ኢየሱስ ሰው ሁሉ ይወዳል ያሉት አይደለም፣ ስህተት ነው። ፍጥረትን ሁሉ ይወዳል፣ የእጁን ሥራ ሁሉ ነው። የተመረጡትን እስከ ማሳት ይደርሳሉ። ስለዚህ ምን አሉ? ተጠንቀቁ። እንግዲህ ይሄን የተባለው ወንጌል የተመረጡ እነማን ናቸው? የተመረጡ የተባሉት ወንጌል ይሰብክ ይሰብከው የነበሩትን ትናንትና ይቀድስ የነበረውን ዲያቆን አታለው እስከ ሞት ይደርሳሉ። ያ ወንጌል ይሰብክ ይወፍዳሉ። ስለዚህ ምን አለ ዲያቆኑ ስለሄደ አስተማሪው ስለሄደ እናንተም ተፈተኑ አለ። ቤተማ ተጠንቀቁ፣ ተጠንቀቁ የተመረጡ ማለት ለቤተ እግዚአብሔር አገልጋይ የሆኑት እንደነማ እንደነ አባ ዮናስ እንደ እና ዘውዱ እንደነ አባ ኤርምያስ ቆባቸውን ጥለው ኦ ሃሌሉያ ያሉት ያ ትናንትና ቅዳሴ ማርያም ይቀድስ የነበረው አባ ዮናስ በኡራኤል እኔ ማርያምን ቅዳሴ እናገራለሁ በማብዛት አይደለም፣ በማሳነስ ነው እንጂ በማስረዘም አይደለም፣ በማሳጠር ነው እንጂ ልቦ ላይ በጎ ነገር አወጣ ያለው ኦ ሃሌሉያ ብሎ ቆብን ጥሏል። እና አባ ዘውዱ አርደዋል። እና አባ ኤርምያስ ገስግሰው ተጋግጠዋል። ስለምን የጥቅም ያሞለጫው ሰው ዛሬም ቤተ ክርስቲያናችሁ እንደዚህ አይነት ሰው አለ። ያሙለጫ የሚል ሰው አለ። አንድ እግሩ እኛ ጋር አንድ እግሩ ሌላ ጋር የሆነ ሰዎች ይኖራሉ። እኛም አናቃቸው፣ እግዚአብሔር የሚያውቃቸው። ጊዜውና ሰዓቱ ሲደርስ በመሾ የሚለያቸው አለ። ባይኖርማ ወገኖቼ ባይኖርማ ቋንቋችን አንድማ ቢሆን ኑሮ እንደኛ ልመና፣ እንደኛ ጸሎት፣ እንደኛ ጾም፣ እንደኛ ስደት ወገኖቼ በሀገራችን ላይ ረሃብ መቼ ተፋፋብን ነበረ። አንተም በአገር ቋንቋ ቀድስ፣ እኔም በአገሬ ቋንቋ ቀድሳለሁ የተባባልን እኮ ነው ችግር የመጣው። እንዲህ ይላል በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አራት ከቁጥር አንድ እስከ ሁለት መንፈስን ግን መንፈስ ግን በግልጽ በኋለኛው ዘመናት አንዳንዶችን የሚያስቱ መናፍስትንና በውሸተኞች ግብዝነት ለሰይጣን የተሰጠውን የአጋንንትን ትምህርት እያዳመጡ ሃይማኖትን ይክዳሉ። ለአጋንንት የተሰጠውን አለ የክህደት ትምህርት እየሰሙ የንፋቄን ትምህርት እየሰሙ የጥርጥርን ትምህርት እየሰሙ ብዙ ሰዎች አለ ሃይማኖታቸውን ይክዳሉ። ጌጣቸውንም እሪያ ይጠቀጥቀዋል አለ። ዛሬ ዓለም የሪያበት ሆኗል። አሳማ እናውቃለን። አሳማ ይታጠባል፣ መልሶ ከባህር ሲወጣ ይንከባለላል። ይሄ ነው እየሆን ያለ ነው። ብዙዎች እንዲህ አይነት ክርስቲያኖች አሉ በመሃላችን። ውሻ ወደ ተፋቷ እንደምትመለስ ሁሉ ወደ ጥፋት የሚመለሱ ሰዎች አሉ። ከነበሩበት ሃይማኖት ፈቀቅ ያሉ ሰዎች አሉ። የዓለምን ጥቅም የሚያባርሩ ሰዎች አሉ። መናፍቅ መናፍቅ ምንላለ? ምንድን ነው መናፍቅ? ምንድን ነው መናፍቅ? መናፍቅ ማሰገሮች ተጠራጣሪ ማለት ነው። ተጠራጣሪ ያዕቆብ በምዕራፍ አንድ ከቁጥር ሰባት እስከ ስምንት እንዲህ ይላል በጌታ ዘንድ አንዳችም ዋጋ አያገኝም አለ። ሁለት ሀሳብ በመንገዱ ላይ የሚወላውል ሰው ቢኖር ከጌታ ዘንድ አንዳችም ዋጋ አያገኝም። የሚጠራጠር ሁለት ሀሳብ ያለው አለ እዚህ የሰበካ ጉባኤ ይከፍላሉ። መምህር አድማሱን ንስሐ አባት ይዛሉ። ልጆቻቸው የናሉ ቢባሉ አንደኛው ሙሉ ወንጌል ነው፣ አንደኛው ደግሞ አርነት ወንጌል ነው ያለው። ስለምን እዛም ጥቅም እንዲመጣ እዚህም ጥቅም እንዲመጣ ለበድን መውረሻ ለበድን መውደቂያ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ቦታ ተይዟል። ይሄ ነው እንዲህ አይነት ህዝብ ላይ ያለን ወገኖች። ስለዚህ እኔና እናንተም እንደ የተባልነው ተጠንቀቁ ተብናል። በዓለማችን ላለ የሐሰተኛ መናፍስቶች ገብተዋል። ያጋንንትን ትምህርት የተሰጠውን የሰው ልጅን ተቀበሉ እያሉ ያስተምራሉ። ብዙ ሰዎች ደግሞ አለ ያጋንንትን ትምህርት ሰምተው ሃይማኖታቸውን ይክዳሉ። እቤ ገብታችሁ አንብቡት። ጢሞቴዎስ አራት ከቁጥር አንድ እስከ ሁለት ነው ያልኳችሁ። ቤታችሁ ገብታችሁ በደንብ አንብቡት። እንዲህ ይላል በአንደኛ ጢሞቴዎስ አሁንም ምዕራፍ አምስት ቁጥር ስምንት ላይ ሃይማኖትን የካደ ከማያምን ሰው ይልቅ የከፋ ነው አለ። አሁንም ደግሞ ሃይማኖትን የካደ እንዲሁ ሳያቅ ቢኖር ይሻለው ነበር አለ። ለምን ፍርዱ እንዲቀልለት ወገኖች አይታችሁ ከሆነ በግደያ ስንሄድ ጥፋት ጥፋት አለ ሳላቅ ነው አውቅ ያደረገና አውቅ አላደረገ እኩል ይፈረድበታል። ለምሳሌ አነጣጥሮ የተኮሰና ድንገት አባንቆበት የተተኮሰ ስለገደለ ሰው እኩል ይፈረድበታል? አይፈረድበትም፣ አይፈረድበትም። ምህረት ይደረግለታል። የሚታሰርበት ዘመን ዝቅ ይለታል። ስለዚህ ምን አለ ክርስቶስ አውቆ ተገንዝቦ ሃይማኖትን የካደ ሰው አለ ሃይማኖት ከሌለ ሰው ይልቅ ሃይማኖትን የካደ ሰው ፍርድ ይጸናበታል አለ። ብዙዎች ሳያምኑበት ነው የገቡት። እናውቃለን እኮ እነ ቄስ አደሳ እናውቃለን እኮ እነ ቄስ ይተፋል እናውቃለን እኮ እነ ፓስተር ዳንኤል እናውቃለን እኮ እነ ፓስተር ዳዊትን እናውቃለን እኮ እነ ፓስተር ጥላሁን ጉግሳን ምን ፍለጋ እንደገቡ እናውቃለን። ጥቅም ፍለጋ ገብተዋል። ቢያገኙት ጥቅም ግን ባገኙት ጥቅም ግን የራሳቸው የሆነ መቋቋሚያ ድርጅት ከፍቶበታል። ይህን የዋ ሕዝብ እያስለቀሱ ይህን የዋ ሕዝብ እርኩስ መንፈስ እየረጩበት በስሙ እየነገዱበት ነው ያለው። ማወቁን እናውቃለን እንዳንናገር እናልቃለን አለ። እንለቃ ከዚህ ለምን ትእዛዝ አለ? ምናልባት ብዙ መፈክር ብዙ ዛቻ መጥቷል። ባለፈው ባስተማርኩት ከዚህ በኋላ ካስተማር ወዮ ልናጠፋልን እንገልሃለን፣ ሚስጥራችን አውጥተሃል ከመናገር ወደኋላ አልልም። ምናልባት እንደሌላው ሰባኪ ዳር ዳር አልሄድም። ስጦታም አይደለም። ገበሬ እርፍ ከያዘ በኋላ ወደፊት ነው የሚያርሰው። ኋላ እርሻ የለም። ወደ ኋላ ካረሰ ማሳው ይበላሻል። ጌታ የሰጠኝ አዝመራ እዝቤር እንዳድን ነው። ሞት አንድ ነው ብንኖርም ብንሞትም ከአንተ ወዴት እንሄዳለን ያለው ዳዊት። ስለዚህ እውነትን እውነት እላለሁ ምናልባት ድጎማ ኖሮ ከድጎማ ውጭ ነኝ ያሉት ዛሬም ነገ የምናገረዋ ስለዚህ ራሳችን እንጠብቅ የሚገባን ይህንን ነው። ገንዘብን ከመውደድ የተነሳ ብዙዎች ከሃይማኖታቸው ፈቀቅ ብለው ሃይማኖታቸውን ክደው ተፈርዶባቸዋል ለተባለ እኛ ከዚህ ልንቆጠ እንዲገባን እንግዲህ አሁን ነው እግዚአብሔር ያስቀመጠውን መጽሐፍ ቅዱስ የተማማር ነው እንጂ እኛ የራሳችን መጽሐፍ ቅዱስ የለንም። አሁን እስካሁን ድረስ የጠቀስ ስነሱ ጋር አለ መጽሐፉ ላይ ግንስ እንዳያነቡት ግን እየዘለሉት ነው ያለው እየዘለሉት ነው ያለው ገበናቸውን እንዳውናውጣ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር የሰላም አምላክ እንጂ የውከት አምላክ አይደለም። እስኪ እንስማው። አሁን ምናልባት ሁላችን ስንማማር ደስ ማለታችን ጸጥ ረጭ ተብሏል። ለምንድን ነው የሚጮኸው? ማን ነው? እኔ ተናጋሪ ብቻ ነኝ። እናንተ ጸጥ ያላችሁበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ቋንቋው ቋንቋችሁ ስለሆነ ስለገባችሁ፣ ስለተረዳችሁ ዝም አላችሁ። ቋንቋችሁ ባይሆን ኑሮ ግን እርስ በእርሳችን የራሳችን ጉርብ ከፍተን እናወራ ነበረ። ቋንቋችን አንድ ስለሆነ ነው። ለዚህ ነው ተራ በተራ የምንነጋገረው። አስተውሉ፣ አስተውሉ። ይሄ ነው እዚህ ጋር